انا اسمي زكي إيبش مدير مخيم روبار المخيم صار له ثلاث سنوات متاسس 27 9 2014 تاسس المخيم المخيم تقريبا عدد افراده والله حاليا شي 500 عائلة وعدد عدد الافراد تبعيتهم بحدود شي 5000 شخص من من قبل من شي ثلاث شهور تعرضنا للقصف التركي كان يجينا شظايا كثير بس من شي 10 ايام تعرضنا لعمليه عسكريه من ناحيه القصف التركي عم بيجينا على المخيم عم بيجينا حوالين المخيم شظايا كثير كثير وامبارح بالذات يعني بحدود الساعه واحدة واحدة الظهر تعرضنا للقصف جنب المخيم شمال المخيم بالضبط تأدى قصف نازحين في ياف بات فيه سبعة شهداء وفي شي خمسة ستة جرحى وحتى الشهداء اللي ماتوا يعني كلهم صارين أشلاء يعني أطفال صغار وكلهم و شيء ونحن بنناشد المنظمات الدوليه والامم المتحده ان يوقفوا القصف التركي على المخيمات ونحن هون ما هي منطقه عسكريه هذا مخيم انساني هذا تابع للامم المتحده يعني ليش عم يتعرض المخيم للقصف نازحين كلياتنا بين بالمخيم لا معنا لا بينا قطع عسكريه ولا بشيء اطفالنا كلها عجان صغار عم يجي الضرب كلها العجان عم تتراكض عم تخاف كل الليالي يعني. امبارح الليل من المغرب لوجه الصبح لا قدرنا ننام وكل حاجه نطفش وين عم نروح بالتيول او خيم الشظايا عبتنا الخيم كلها تبعجت من الشظايا طيب ايش ايش الحل طيب ايش ذنب هالاطفال هاي؟ شو اسم المخيم؟ مخيم روبار، احنا مخيم روبار صرنا سنتين قاعدين بالمخيم، لا عندنا قطع عسكريه هين ولا شيء. الضرب حوالينا الشظايا كل المخيم تعبى شظايا. الليل ما عم نعرف ننام خالص. يصير الضرب نطفش بالقرى خيو بين الحجر نتذرى لنا ساعه ساعتين ونرجع وعلى هذا مثل صرنا من السبت المظل هذا اليوم صرنا شيء 10 ايام. طيب ايش ذنب هالاطفال هاي اللي بالمخيم؟ ايش اطفال هالنسوان هاي اللي عمال ترتعب؟ طيب ايش في عندنا هين؟ مخيم ما عاد يسلم من الشظايا ومن القصف اللي حواليه؟ نحن سكان مخيم روبار أنا صار لي هون من سنتين وأكثر من سنتين كنا بوضع آمن جدا جدا اجانا قصف من الاحتلال التركي بالصيف المضى شردونا والخيام انشقفت علينا شظايا او حلق نفس المشكله نحن كنا قبل 10 ايام بوضع امن وما بنحسد حدا بهالخيام هلا الخيام ما عاد نقدر نبرك فيهم من الشظايا من الضرب الضرب ما عم نعرف منين بيجينا من الطيران ضرب المدفعيه طيب نحن مدنيين هون في المخيم وهالقصف هذا فوق راسنا طيب لا انا ابوي عاجز واخوي عاجز امبارح اجوني على المخيم رحلتهم على دير جميل وين بدنا نروح في حالنا بكفيهم يعني حاج نحن لا ناقه ولا جمل مثل ما بقول المثل نحن مدنيين هون مثل ما لكم شايفين المخيم صار وضع مأساة كنت تفوت على المخيم تلاقي البشر اينه بيجي مدير مخيم مثلا من المقاطعه بلاقي الناس اينه هلا ما تم حدا ضرب طيران وصواريخ وراجمات مات وين انتم بيركين عم انتم بيركين هون ان امل بالله يوقف هالقصف علينا وحسبنا الله ونعم الوكيل أول ما جينا على المخيم كيفين الوضع كويس ويانا ومكيفين ومبسوطين وقلنا الحمد لله انهزمنا من بلادنا من القصف وجينا لهين يا الحزلانة جمعتين ثلاثة الشظايا فوقنا الأطفال صابهم أبو صفار النسوان يا حرام نزلن والله حرام من الله حرام من الله يعني هالشي هذا احنا لازم اني قعدنا على بنهين بامان وطمان هالعالم امنينها ومطمنينها ومكيفين ومبسوطين الين اسبوعين ما ننام لا من الطيران ولا من الصواريخ ولا من الشظايا يعني ايش سوينا احنا على بنا انهزمنا وجينا من بلاد الضرب جينا لهين اخرى بلشن بينا والله العظيم حرام يعني لازم ترحمونا شوي ترحمون هالاطفال ترحمون هالنسوان ترحمون هالرجال هاي اللي ما تقدر تطلع برات المخيم يا الله يوفقكم ارحمونا يا هالعالم ارحموا هالاطفال وهالنسوان وهالدنيا وهالعالمين يعني نريد الرحمه بس نريد الرحمه ما عاد نريد شيء نريد الرحمة يا أخي بس نريد الرحمة وهذا هيش علي أنا مواطن حسين بركات من مدينة سفيرة نازح ساكن مخيم روبار تابع العفرين قبل صار لي نازح هون حوالي ثلاثة شهور أو أكثر الخدمات كويسة وكنا عايشين بأمان ومرتاحين ننزل على البلد ونشتغل أمورنا كتير كويسة هلا بهالهجوم التركي هاد بهالحرب هي كل ساعة بيجي الطيران بيقصف علينا وبيضرب علينا وما عاد نعرف لا نقعد بالبيت بالخيمة ولا ننام ولا ناكل وفي عنا أطفال حتى في حوالينا مقرات ما في ما ضل حوالينا مقرات أبدا بيجي بالوحدة وبالتنتين وب12 وبأي ساعة بيضرب ما بنعرف بيجي بيضرب حوالينا والدخان والبارود والشظايا عم توصل لعنا في أكثر من خيمة انصابت حوالينا ما في شيء بنوب لا في جبهة ولا في عنا مقرات ولا في قصف عليهم من هون بنوب لا شو عم بيجي يضرب علينا بس في المخيمات بدنا نعرف امبارح الساعة 10 الصبح بقى للساعة 12 يجي الطيران يضرب علينا الناس كلها هربت من المخيم وراحت نزلت على المدينة لجوا على بصر الحاية للعصر لحتى حسنا نرجع باركنا ساعتين ثلاثة بالخيم اجى الطيران علينا قصف علينا رجعنا الساعة 9 و10 بالليل طلعنا من الخيم بهالبرد نحن واطفالنا ضلينا ساعتين ثلاثة برات الخيام وجينا ما حسنا ننام من الخوف الطيران فوقنا وعم يضرب حوالينا وما في شيء عنا بنوب نحن لا شو عم يضرب قريب على المخيم أنا المواطن حسن شوشان مقيم في المخيم من سنتين مخيم روبار قبل هالفترة هاي كنا عايشين بأمان ولا أمن من هيك آه ومن طالب من المنظمات الدولية ومن الأمم المتحدة حصرا أني مخيم آمن تعال اليوم إذا بدنا نحكي مين يصفى سكان المخيمات غير الأطفال والنساء والعجاز وأصحاب الأمراض مخيم اليوم اللي عم تدعي فيه الأمم المتحدة أني مخيم محمي مخيم اليوم صار ينقصف بالقذايف وبالصواريخ تعال اليوم إذا بدنا نحكي بعد القذيفة والصاروخ عن أطراف المخيم ما عم بتجاوز ال 100 متر 200 متر طيب هالناس هي والاطفال والنساء الابرياء هي وين وين بدها تروح؟ ما عاد صفى منطقه امنه مخيم مخيم اليوم ما عاد امن وين صارت هي؟ ايش ضل اكثر من هيك؟ ومنطالب من الامم المتحده ان شاء الله اني تهدي هالوضع هذا وتحل هالمشاكل هي وبكفينا حاجتنا لهون وبس